قصيدة كتب مكان للشاعرة دكتورة أمل العرب كيف مكانك لا تتركني وتفحر كيف مكانك لا تتركني وتفحر كيف مكانك لا تتركني وتفحر فقد فاض عشقي وسرى في جسدك فقد فاض عشقي وسرى في جسدك وملأ عرضتي فقد فاض عشقي وصرع من جسدي ومنع عروضي وترقصت الأشواق وترقصت الأشواق بادية على وتر النبض وتراقصت الأشواق بادية على وتر النبض فحنيني إليك فحنيني إليك سيوف فحنيني إليك سيوف تنكب في قلبي ودموع عيني أنهار تسيل تنبع على صدري ودموعي أنهار تسكب على صدري تدغدغني أحلامي تدغدغني أحلامي وتسكن صورتها مضعيا وينمأ صوتك أضلعك فتطرب ألحانك سكون وحدتي فتطرب ألحانك سكون وحدتي إسكان موتك إسكان موتي هو راحة لحبي إسكان موتي هو راحة لحبي فاغزف بي فاغزف لي في بحر غرامك إسكان موتي هو راحة لحبي فاغزف بي في بحر غرامك هنا هنا هنا سيكون موتي وعذابي هنا سيكون موتي وعذابي فلا فلا تفكر في الرغبة Соленые, это сенситивные, все, как мы имеем,